Ser keseran obi manis Janglah jangan dauna nangka eh? Dauna nangka Kerpekeran sambi nangis Ngabesro benantika Pangaran asa sasa Maon dema dari barak Dari barak pangaran nasan sasa ah. Ya. Ya pas buru. <laughs> Ya le ya le. Aduh kelang sok. Ah. ah. ah. Eh, Apa judulnya? Judulnya adalah lah. sergeseran ubi manis. <laughs> Wah, eh, eh, eh, eh. Cuba eh. tengku geluh. Wah, mana yang? Allah ambu geluh. Aku bersorry on YouTube.